大家好，欢迎来到马太牧场，我是牧场的主人崔显耀牧师。那今天我开始新的一个系列，这个是辅导栏啊，顾名思义呢，那就是知道跟辅导，还有家庭教育、心理学稍微是都有关系的。那我这个算是呃第一讲哈。 抑郁症，你知多少？那当然，往后的日子，假如是有更多的需要，啊，时间许可呢？当然，那就是希望也可以多做这方面的内容。那当然，在这里大前提也先要讲，因为这个是呃跟辅导心理学有相关的。 那当然，自己就是也受了一些的，呃，这个专业的辅导训练，也拿了这方面的一些的资格了，哦，所以呃，就是，呃，希望也把所学的跟大家分享分享。那在这当中呢，也是呃，希望大家给一些的意见，啊，按需要。 够呃，在这方面一起的学习成长。那今天的题目呢是，抑郁症，你知多少？讲这个题目，应该是有这样的一个负担，已经放在心中算是好久好久好久了，但是想想又不知道。 够不够资格来讲？然后当然讲这个题目也要花一定的时间了啊，过最终呢，啊，还是啊，把它拿来讲。那很主要的问题原因呢，也是因为这是一个世界性的，可以说是精神啊、心理啊辅导的这个病症的问题，是一个世界性，任何一个角落。 任何一个国家都有这样的抑郁症啊，或者叫忧郁症的这个问题。嗯，在当中呢，按这一些的统计报告说，估计有三点八八千的人呢，啊，都受到这个抑郁症的这个影响。那具体呢是多少人呢？那大概就是两点八亿人。那我们现在的这个呃。 人口呢？我大概应该没错，大概也是可能是七十亿吧，大概了哈。那我们说二点八亿的人口，哇，这个数目啊，算亿，那当然也就是蛮多的。这个人受到影响，而除了是受到影响之外呢，也每年大概都会有七十万的人，他们因为这个。 抑郁症的这个问题没有得到解决、得到医治，他们这七十万的人，他们啊自杀结束自己的生命，这个是在统计上啊有的数目字。但你知道有一些地方他们是比较落后的，可能啊他们呃有这个病，他们也不知道。 然后另一方面呢，也没有这样的一个数据，啊，来做这个记录，所以啊，可能这个数目字呢，啊，可能就不止七十万了，啊，所以呃，受影响的人有二点八亿人，因为这个病症而结束生命呢，至少超过每年有七十万，所以这个问题。 其实也蛮大的。另一方面呢，我要讲这个题目，我就发觉到，呃，有胡知与知道的人，这是什么意思？那胡知就是有一些人，当他有一些的这个呃抑郁症的一些的状况出现的时候呢，啊，有压力啊，有烦恼，有忧虑等等，那他就会把它当成是，哎呀，这就是心情不好的一些问题，所以呢。 他是胡知啊，胡知。可能这个过程当中，他其实已经出现抑郁症的问题了，但是他胡知，他不知道，所以没有找医生哦，或者他就把它当成是哎，我心情不好而已啊，就是这样拖拖下去啊，结果可能就恶化了。那有一些人他是知道的。 他是知道了哦，可能就是你你上网找一些的资料看一看，或者你看啊听了我今天的这样的一个算是讲座吧，好学习的讲座，你你大概你看哎啊你大概也知道啊某某人可能有啊，或者是我自己啊也可能有，可能你知道了，但是你知道后你就觉得哎呀。 也没有什么大不了啦，对不对？那我找几个人来谈谈聊聊，可能问题就解决掉。所以你也不想去找辅导，也不想去呃呃找心理科来帮助你啊，你就觉得是啊这样问题不大啊。所以你在当中是知道的，但是你轻看它啊，你没有好好的去处理，结果以后问题。 也严重起来啊！这一类的人啊，在我们周围也常会出现。另一方面，我自己的一些经验，哦，啊，就是我自己的一些经验，呃，就是在呃，在受训一些辅导的课程啊，接触的人啊，还有呃，辅导人呐，这些等等等等哦，都会发觉到，呃，就是这个。 抑郁症呢，我个人会认为啊，它其实是一个精神问题的入门。也就是说，很多时候人因为压力、忧郁啊等等啊烦恼，他有了这个问题，但是他知道或者不知道，那没有解决，然后他接下来呢，他可能因此哦没有解决的话，他就恶化变成从轻度的抑郁症变成重度的忧抑郁症。 然后结果呢，可能就产生了，就是他呃生理上的一些的这个呃影响，然后呢，他的这个问题就变成也产生了另外一种的心理精神的疾病的出现，所以就是我认为就是很多时候呢，就是一个精神问题的入门。 啊，有了这些问，有抑郁症过后了，你常常会发觉到会连带其他的一些相关的精神科的问题了。那而另一方面呢，助人与助己，就是呃，因为这个的症状病症呢，我可以说它是呃一个很普遍的啊，普遍，因为。 在我们人来说，身体上有伤风感冒，就是大家都常常会有的。在这个心理学上呢，啊，抑郁症其实呢，在心理学上也是一种伤风感冒，也就是非常的普遍。哦，当然你在西方国家，因为他们比较坦率的啊，有他们就承认，然后也去看医生。 但是在我们东方，我们比较内向、保守，我们又有些说爱面子，又又又又不愿意讲，所以很多时候这个心理啊心理问题的伤风感冒很普遍的问题，但是很多时候我们都不愿意提，不愿意去知道，所以今天讲呢，我是希望是能能够是助人与助己。 就是说，你啊，可以接着哎哦了解一下哦，原来有这样情况，那可以作为一个预防性啊，哎，看到别人这样，你可以去帮助别人哦，那或者是自己也可以作为一个检查，是不是自己也有这个问题？你也可以帮助自己。所以在这个当中呢，也就是说，我要引起大家的一个。 预防性能够在这方面关注啊，所以我就会我就讲了这样的一个预备的这个题目。那很多时候在这个抑郁症啊，还有忧郁症的那时候，它对我们来说，很多人呢就会把它当成是呃一一样的，或者是不一样的事。 但是，呃，在这里就稍微讲一讲，在这个学科上了哦，就是心理学学科上呢，严格来讲，就是说我们都通用叫做抑郁症啊，抑郁症，这是我们通用的。但是在啊，我们平民百姓常常有些时候，我们也会叫做忧郁症。那可能的缘故是什么呢？可能就是这个呃，在。 翻译上的问题，也可能是因为我们平民百姓很很会说忧虑忧虑嘛，所以忧郁症就出现了。当然，也有一种情形，就是说有人把忧郁哦，忧郁症，就是因为忧虑过多啊，然后就呃把它当为是一个叫做轻度的啊轻度的抑郁症，然后。 呃，他因为没有处理好，演变成重度，就变成叫抑郁症，所以这个可以说呃，各门各派 <laughs> 都有不同的看法哦。不过我们就是明白了解到，这个忧郁症、抑郁症哦，可能啊都有一些的关联性。重要的是，抑郁症就是学科的一个呃正式名字了。 哦，忧郁有些时候是我们的一种形容了。哦，不过啊，没关系啦，只要你大概听到这样名字，你大概就是要给我们有一个警惕、注意，因为这个是非常呃，对我来说是一个很重要的。好，所以呃，希望大家呃在各方面啊，能够我们一起来学习吧。那嗯，在好多的。 文章啊，呃，呃，学术研究，很多时候都会告诉你这个起因是什么，因为知道这个起因，我们就能够做一些预防性咯。哦，当然，啊，在这里有一些可能没有办法预防的，就好像第一点就是，呃，遗传学上，遗传学上这个是很多时候我们去看医生，医生常常都会问。 啊，你的家人有没有糖尿病的历史啊？你的家人有没有癌症的历史啊？你的家人有没有心脏病的历史啊？这个就是跟遗传学有关，那也就是说，常常呢就是跟基因呢，啊有关系的啊。所以有呃家人有过这样的一个呃遗传性呢，那可能就是这个几率会稍微会比较高啊。所以这个是我们没有办法。 改变的，哦，没有办法改变的。不过是可以，呃，让我们有更多的注意，因为有遗传的因素，哦，所以又可以更多的注意。所以这个呢，就是呃，遗传学上的。另外一个呢是人格特质。那人格特质呢，呃，很多时候它会有呃两方面的偏向。 那一方面就是完美主义的人就可能会比较容易有这样的一个呃状况，因为完美完美就有要求，然后就会在当中呢啊做不好的时候、没有达标的时候，就增加的压力、烦恼，然后可能就是你会很很很很忧虑咯。啊，所以这样的一个人的特质呢，那就会呃。 增加这个抑郁的问题。另一方面，一些比较内向的人，当我们人呢有一些的心理问题的时候，面对一些困难问题的时候，其实你找人谈一谈，然后抒发一下，啊，甚至就是你发泄一下，啊，把里面压抑的东西啊谈了，分享出来过后呢，那那你可能。 呃，这个就会比较舒服一点。但是有些内向的人，他可能朋友也不多，然后他也不懂得要找谁，或者也不愿意找，所以自己憋，所以憋了又想了，啊，最终就出了一些问题。那嗯，接下来我们有生活问题，人生不如意十之八九啊，快乐时你短暂。 啊，痛苦就是长远，这是很多时候是这样的啊。一下子快乐很快就过了，但是痛苦的是哇，你就一直会想啦，啊，放在心中啦，忧虑啦，啊，不舒服等等。所以生活问题那一场一一一般上我们都会可能遇到的就是失恋哦，感情啊出了状况失恋哦，啊，离婚呐，或者是事业。 没了工作，嗯，可能就是呃，丧偶啦，啊，就是伴侣，呃，离开后没有那个支柱了，啊，少了一个谈话的对象，然后或者发生一些呃突发的意外事件，这些都可能对我们带来的一些的创伤。啊，然后另一方面呢，也可能是生活上你可能会有一些的呃压力。 啊，比如你失业的时候，你经济就出了问题，然后你的孩子读书读不好，那你可能要求高一点，哇，你就很压抑；或者是你在生活当中，哇，你面对一些事情，可能是人际关系、公司啊、邻居啊人际关系的一些紧张摩擦，啊，你又放不下。嗯，当然，呃，在一个城市化的地方，常常有工作上的表现的要求。 啊，有没有达标啦？啊，就要你呃写计划了哇，这些呃可能都会对一些人有压力。当然，对孩子来说呢，他们可能就是成绩上的问题有没有呃达标，有没有及格，及格也对他们来说也可能呃有一些的这个影响。那我们呃。 接下来也有生理上的失调，生理上的失调呢，它就可能也就包括的，就是说，也，在身体上，身体上失调，啊，可能就是说，我们人在呃，心情好不好，其实都跟我们生理上有些时候有关系，就是讲到我们大脑里面可能缺少了一些的物质性啊，比如说。 血清素啦，啊啊，这个多巴胺呐，这些哦，这些药物很多时候就是说，呃，有抑抑郁症的人，或者是精神科的人，啊，很多时候医生也可能就会配上这些药物给他们，因为有一些的失调了，然后有一些呃，身体上可能在你身体上有其他的一些病症啊，比如说你可能有糖尿病。 癌症啊，心脏科等等。那你吃药的时候，有些时候那些药呢，它对你来说，它可能会产生一些的副作用，啊，所以这也是要可以要注意的。当然，呃呃，一些人呢，身体上的失调，他可能包括他吃了一些药物，这些药物可能就是好像嘴酒精啊进入身体，然后一些毒品这类啊，哦，都会使人家昏昏沉沉。 这次可能也对身体上有一些的影响。接下来环境的影响，环境影响可能它就对我们呃，至少在新加坡也影响不大，因为我们就没有四季之分。但是在一些呃国家有这个分别的啊，可能就会比较影响。特别就好像我们知道啊，这个呃秋天啊，很容易让人家多愁善感啊，秋天。 多愁善感，哦啊，因为那个呃，你会感觉秋天的落叶，哇，灰灰色的哦，那那种气氛啊，所以给人家感觉啊。另一方面也当然是包括有一些地方它的这个呃白天呢比较短，晚上就比较长啊。你知道啦，啊，就是让人家心情不好，通常都是呃在夜晚的嘛，对不对？ 所以这也可能呃有一些关系，但是这个是从一些资料里面来的。但至少在新加坡来说，我们可不会也没有这个环境的影响了哦。当然，除非就是呃一直下雨，一直下雨，哎，那可能会会有一有一些的相关联呐哦，一直的下雨啊。然后我在这边也特别把它列入这个。 呃，怀孕怀孕的这个前后，其实怀孕前后是跟生理是有关系的。但是我特别列出来是为什么？因为呢，它这样的一个在怀孕的期间的前后啊，是很多女性啊，你结了婚生孩子都要经历过的，都会经历的。所以在当中呢，呃，很肯定的就是你的身体就是荷尔蒙。 方面，呃，各方面的一些的，呃，失调啦，啊，一些的改变变化，也也是很必然的。但是很多时候呢，这，呃，很多时候有些人不在意，哦，也不懂，啊，所以有所谓的产后忧郁症，对不对？怀孕忧郁症，这很多时候。 你就不知道了，为什么怀孕的人，你他他想吃什么，他就是一直要想，一直想，你不给他吃，他就一直想，想，想，想，想，所以结果你买了，他就满足，对不对？但是平时可能过去他根本都没有想到要吃的，那为什么这个时候要呢？原来他生理上有一些的改变，所以说道理也说不出，但是他就是有这种情形。但是很多时候呢，在这个过程当中。 呃，陪伴他们的人啊，可能就没有在意，就有些时候觉得，哎呀，为什么他他呃，为什么他心情不好？为什么这么暴躁？为什么他一定要这个？为什么为什么他表现是这样？有些时候不了解的情况之下呢，啊，他这个呃，怀孕前后的一些忧郁的一些的表现啊，没有得到舒缓啊，所以没有得到舒缓，可能就会有点恶化了啊，所以这。 就是我们要注意的，那，嗯，那个是起因，起因哦，啊，可能的起因，当然，啊，可能还有一些，啊，不过前面的那几点重点大概也在变。那我们，呃，要了解一下，那抑郁症的一个症状是什么？嗯，这个是一个起因，但是它症状是什么？呃，你不能说，呃，他他，因为抑郁症的症状就是一。 抑郁是，啊，它有有这个呃最明显的就是抑郁啊啊心情不好等等啊啊，但是它其实还有其他的，但是呃我们先来说在这五大方面五大方面先有一个呃知，也当然这五大方面容易记啊啊，因为我也设计成四个字四个字，所以容易记那。 他的症状呢，五大方面呢，就是一个呢，就是心情低落，他他的心情就是很不好了啊，他心情就是很不好，所以你你呃在当中呢，就是要他开心啊，他就是没有办法开心起来的啊啊，没有办法开心起来，所以他的心情啊是呃低落的啊。第二呢，思维迟缓。 就是想东西，哦，就比较缓慢一点，因为过去反应很快，但比较慢。第三呢，意志减退，就是说他本来是一个哎有意志力的这个是我要做的，我就去做，哦哦，我要我要去运动，我就去运动，哎，但现在就减退了啊，日程减少了，认知受损，呃，就是对于去学习的专注的记忆的，哎啊，没有这么好。 身体症状，那就是可能各方面的身体上的一些变化。哎呀，这里为什么痛啊？那里为什么啊不舒服啊？所以这是五大方面啊。当然，呃，五大方面这样讲起来有一点不具体，所以我就把一些比较具体的啊啊，可能生活性的可能呃讲一讲，大家就可能会更能够去贴切的明白一下哦。不过它。 呃，这些基本上都逃不了，就是在这个五大方面的啊。那第一呢，呃，就是呃，就是有一种就是无故的这个流泪。那无故的流泪就是没有原因啊。当然，你你看啊啊啊一些呃戏，你看得很伤心很难过，或者或者知道某某人有一些事情，哎你为他同情，那可能你你会流泪。 但是胡故流泪就是哎没有原因的啊，而且这个没有原因的流泪呢，它可能会重复，就是说他他流泪了，哎，明天又累流泪。所以有些时候他严重到他流泪就好像水洪桶一样，一直流流流。哎，你也奇怪，为什么这个人啊，他平时都没有什么流泪的嘛，很刚强的，那么现在流泪？动不动又哭，动不动又哭，而且这个哭哇，那个眼泪哈要奇怪啊，为什么这么多呢？ 这个也是，呃，是相当明显的。第二呢，它就是呃，跟这个呃，二接下来这两点就是相关的，就会感觉到悲伤啊，这个就是他会觉得悲伤啊，忧忧愁愁啦啊，多愁善感啊，忧愁悲伤啊，我人生很空虚啊，很焦虑，因为这个东西没有做好，也无助啊，有些时候呃，也一些事情。 使他忧虑的事情，他也会觉得内疚等等。然后接下来是对活动兴趣减少，哦，这个其实也相当明明显，就是前面所说的，他他的这个呃活力呢，哦失去了。哎，他本来就是说他可能很爱好去游游泳的人，他过去都是哇一个礼拜一定要是三次去游泳，好，或者是要去。 呃，学什么啊？舞蹈啊，或者是说他都很有兴趣啊，去啊啊逛街，诶，但是到这个时候，他诶活活动的兴趣已经减少了，他他的日程没有了了啊，学东西没有了了，动力没有了了，他本来要做的哦哇，很开心的，很爱好的啊没有了了啊，对不对？ 这个就是活动的兴趣减少，然后他本来可能你你认识他，你又觉得他是一个活相当活跃的人，但是为什么减少社交活动了了啊？你过去叫他出来吃饭啊，他都吃；现在我吃饭，哎呀没空了。然后啊，叫他看戏啊啊不想了啊，他宁愿自己就是呃一个人。 然后躲在房间，啊，去想他的东西，独自一个人。过去很喜欢出门，现在不要了。精力不足呢，那就是说，哎，本来做一些事，啊，他都驾轻就熟，没有问题，都可以做。但是现在他的精力，哎，做一点事情他就觉得很委屈，不是啊？可能不是委屈，是很困难，很勉强他。 他好像觉得没力，一下子他就说：“哎呀，我疲倦了。”嗯，然后另一个呢，他除了精力不足，他说话啦或者动作，你会发觉到好像是慢了半拍这样。你讲话哦是慢了半拍的，速度也慢了半拍，然后脾气也明显不一样。可能他过去是好好先生啊，或忍耐啦、温柔都有，但是现在他变成，哎呀，一点小事他就。 不舒服啊，再来他就会发脾气，有些严重，他他还会更丢东西都可能哦。所以呃，无法集中注意力，那这个跟前面所说的就是学习上啊，可能过去他记东西很厉害，那现在哇，他有了这个抑郁症后啊，记东西哦就很没有办法把它好好的记下来了。 那学习模式的变化呢？那就是可能啊，过去都是呃睡觉的时候，什么时候睡觉，什么时候醒来，哦，没问题。但是现在他的模式改了，那可能就是说，哎，过去的那个时间呢，哇，他提早特别早起身啊啊，过去他一躺在床上立刻睡，没有，这回失眠了。过去他时候到了他就起身，他不会赖床。但是现在呢，哎。 的模式是改变了，如可能早起，可能失眠，也可能赖床爬不起来，啊，这个模式，我也有一种是在食欲上、体重上变化，那可能就是哇暴饮暴食，吃吃吃吃吃吃，哇，然后就增胖了。那也有一种是什么都没有胃口，但是你说他饿，他也饿不起来，没有感觉，但是他就是没有食欲，所以就变成很瘦，所以他可能增胖也可以。 也可以变减肥啊，然后身体上可能呃就有一种无法解释的一种疼痛啊，这里痛那里痛啊，所以这个呃也说不上，然后过去也没有的，因为现在为什么我的身体上会有这个疼痛啊？啊有有有说的就是啊容易可能是抽筋啊啊消化不良啦，或是啊便秘等等。 那当然，最严重就是，哎，无端端的一个人为什么会想到要去自杀轻生啊？人生没有意义，要自杀啊啊！然后或者是真的是有一些行动，然后但是自杀未遂啦，啊，死不了了，啊，但是算是最严重。这刚才我好有应该有提过了，就是每一年大概都有七十万，哦。 之上的人都是因为抑郁症，结果自杀了生的哦，所以不小的数目。当然，假如你知道一些人啊，什么应该是呃一些人啊，啊，像是不是张国荣啊、三毛啦、海明威啦啊等等等等啊，这些名人啊，都都都有这样的一个。 呃，因为自杀，当然你看报纸，你常常会看到歌星明星啊，其实好像抑郁症对他们的困扰是，好像是呃免不了，而呃有一些得到治疗，有一些不，结果也自杀，也其实这个相当长在这个歌星明星的这个范围里面出现的。 那我们简单来说，呃，轻度或者忧郁症，重度叫抑郁症。刚才稍微也有做了一些的解释了，哦，可能呃，这个轻度忧郁症可能就是因为呃，我们可以说是一般的人生活上面对一些生活不如意，那我们说是很正常的，有压力、有挑战、有困难、有问题、有摩擦啊的。 都可以说，很正常，所以，呃，我们不可能每天都嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，对不对？都有一些不开心的时候，但是一些不开心的事、压力、挑战、烦恼啊、忧虑来到的时候，那你怎么去处理？当然，呃，假如你呃好好的处理、抒发、抒发，可能问题也不大，但是有些没有很好的处理，轻看它。 或者不在意，甚至已经出了问题，你还不知道，所以可能呃，有些就是说，这是属于一个轻度的啊，轻度的忧忧郁，叫做忧郁啊，轻度的忧郁啊，通常就是把它看为就是在两个星期之内，假如是你有心情不好啦、烦恼啦、忧虑啊，那你两个星期呃内呢，可能你你。 谈一谈啊，了解啊，谈一谈，处理好它，突然你会发现，哎，这个问题消失了啊，心情又开朗了，或者是你会觉得，至少你会觉得，哎，我好像有进步了啊。 我没有呃，刚才前面所做的那种情况了，哎，我进步了啊，或许那还是比较好。但是假如在两个周呃、两个周两个星期，说长其实也不是很长，两个星期很快就过去。但是在这两个星期里面，你的问题没有得到解决，你一直在里面转啊转啊转转，没有得到解决，然后你会发觉到，哎，越来越深度，哦， 好像越来越深度，越来越严重，又跳不出来。那么在两个星期里面，啊，没有解决，那可能你就在当中会进入这个所谓的重度抑郁症啊。所以我说啊，忧郁跟抑郁啊，在这是学科上的，或者是有些的形容词啊，这个呃不是太重要。这个重要的重点呢，就是说这两个是关联，听到了大概知道。 它是有关联，那重点就是说，你要在两周内就把这个你的这个呃呃抑郁啊或者忧郁的这个心情要有适当的去处理啊，两周内没有的话，它越来越深化的话，它不单单啊就是心情不好，它可能这个啊它就会影响到你生理上的血清素啦、多巴胺的减少，这些可能就会。 有更多的呃问题出现，所以你要去呃认真的去看待它啊。那在这里呢，就给大家有一个比较有根据的啊啊，就是根据美国精神医学会颁行的第五版精神疾病诊断手册中提到啊，抑郁症有九种判断标准。 DSM v 这个是在精神科、心理科、社工辅导科，呃，心理科啊，大概啊这样的一个领域呢，大概就是都会懂的。这个所谓的 DSM 啊，一本厚厚的啊一个手册，各种的呃精神科的，你都可以在当中来去看，去检查。哎啊，这个有多少？ 就等于是，啊，所以是一个呃，算是一个标准标准式的一个手册，大家在这方面这个领域的人都公认都会用的啊。当然还有另外一本呢，不过这个 DSM <laughs> 我手头上有，所以我就我就呃比较在意这个了哦。然后呢，就是当然这里九种判断标准呢，啊，就前面。 应该都有提过，都有提过。不过现在是算是比较有层次哈，有层次，一二三这样给你列出来，你就比较容易的检查啊。啊，这个呃，我们来看看九种判断是什么啊，只是这样你就会比较容易去检查测试吧。第一呢，就是情情绪的低落，这个刚才有讲了，就是你。 长时间，你两个星期过后，你心情不好，哎呀，还继续下去，三个星期、四星期、五星期，哇，你继续不开心，甚至带你去出国，买你喜欢的，呃呃呃呃东西给你，哎，你也是开心不不起来，哎，这个情绪低落，快乐不起来，这是一。第二呢，啊，就是对事物的失去兴趣，啊，你喜欢的，但是。 你过去很日程，现在不想做了。第三，体重下降或者上升啊，减肥啊，或者增增胖。 <laughs> 第四，睡觉啊啊，你刚才也提了啊，你的睡觉习惯改了。然后五，动作思考，哎，为什么我现在记忆比较差了，缓慢了？哎，六，哎，为什么动不动我就疲倦了啊？我的精力不足吗？七。 觉得没有强烈啊，人生没有意义，没有价值啊，没有价值。哎呀，啊，第八啊，注意力啊，过去我当机立断这样做，现在哎呀，不懂要还是不要，犹豫不决。第九啊，这个刚才所提的，再提你会有负面的想法，然后甚至是有轻生，哎，这个肯定就是非常危险的啊，所以。 但是这里有九项呢，啊，我们要注意的就是第一项跟第二项，你至少要有一项成立，啊，也就是说第一项、第二项，啊，你至少有一辆成立，就是啊，这个第一项呢，就是心情不好，快乐不起来，啊，第二项呢，那就是啊，你的这个呃兴趣，兴趣减少了，啊，哦，呃，日程没有了。 其中一项要有，哦，也就是说你不可以在第第一项没有，第二项没有，第三项才开始有啊，不算，你第一项跟第二项其中一项要需要有，好，然后其他的哈，接下来的，它总数加起来是有五项的话，啊，然后你有了这些东西，当然我所说的那个关键时间就是两周两个星期。 你跳不出，没有解决或没有进步，那那几乎可以确定你是有了重度抑郁症了。啊，所以这个是一个很好的检查啊，很好的检查。所以希望大家呃能够把它收藏起来啦，啊，帮助别人也帮助自己嘛。啊，但是假如你有的话，或者是有。 或者是可能有，哎，这个都要多加注意了哈。不过怎么样治疗呢？哎，那就是一，当然就是辅导咨询或者是呃心理辅导了。这方面基本上就是从呃就是从辅导着手。另外一个就是刚才说，就是给你一些药物，给你哇比较兴奋起来的哦。啊，当然还有其他啦，也严重的话，那就是电疗了。这个是很严重，通常就是刚才所说的他。 要轻生哦，自杀，或者是他抑郁症过后，他又又又又又又又连连带有其他精神问题，哦，所以是个治疗。当然，呃，我在这里就好像呃，在这个如何治疗这方面，我就呃没有去多谈它，啊，主要的一个原因呢，就是我现在不是开。 心理治疗诊所哦，我不是，我也不是开辅导中心，哦，所以我的这个整个的呃，这个的算是讲座哦，或者课题，我的重点是要引起啊，因为这个是一个世界性的问题，重大问题，我也关注，所以我觉得是要引起大家的一个注意。 啊，引起大家注意，是助人还有助己啊！希望大家能够有一个呃预防胜于治疗啊，所以给大家有一个知道学习，这是我的重点啊。第二方面呢，是好像我说我不是开这方面的诊疗所嘛，所以我也不是要去做生意啊，所以我也不多讲啊。 第三呢，那我也是要大家知道，不要哦，你不要等下我讲了，你就觉得哦，这样辅导就这样就可以了，哦，呃，去找这些药就可以了，哦，这样运动就可以了啊啊，等下你知道怎么样，你认为你知道怎么样治疗，然后你就假厉害的哦，去帮助自己哦，以为这样就可以帮助自己就医好自己，这个不是一两招的哦。 其实真的不是一两招的，需要一段长一段时间的。然后呢，也可能呢，呃，你就是别人遇到有这个问题，你以为啊， <laughs> 我已经听过了这个呃课题了，所以我听说要这样这样啊，所以你去讲帮助别人不行，这样呃，对你对别人来说，你只是哦要靠自己啊，就缓慢了，你去看医生找辅导。 的这个时间啊，如果前面所说的啊，假如你真的已经出了状况，两个星期里面没有得到呃这很好的帮助的话，那你可能就是会进入从轻微进入这个比较呃中度或呃呃重度的啊，所以我就呃不想在这边讲了，等你以为我懂了，你懂了，然后你就自己哦、做医生不行。 等一下，你害人害己，我就不希望。我主要就是提出有这样的一个的基本的知识。当呃，当然里面所提的那些呃症状啊啊，你假如有的话，其实你这个测试其实相当的准的啊，相当准的啊，因为是这个呃 DSM 这个是公认的一个标准化的，是相当准。所以有的话。 或者是你觉得哎，可能有哦，没有达没有达到五项这么多，可能有，啊啊，你有点担心。其实说知道，你觉得可能有，我就觉得是你就应该哦去找这个呃帮助了。所以，假如你是信徒的话，你当然当然就是要去找教会的牧者了，找教会的牧者来去帮助哦，从这个信仰、圣经辅导这方面着手啦。 如果你还没有信主的话呢，啊，你非信主，因为这个辅导的课题呢，你可以找社工啊，找辅导员啊，啊，医院里面的呃心理呃科啦，啊，你都可以找他们帮助的，啊，所以这是呃呃，可以说抑郁症呢，它是一个呃相当呃普遍啊，但是。 它普遍到是一个好像心理的伤风感冒，很多人都会中，啊，但是假如伤风感冒没有医，哎，也会出状况啊，啊，那就使到你身体更多的亏损啊，对不对？啊，发烧没有医，你可能脑烧了变白痴也可能了，所以这个虽然是很普遍的，啊，心理的伤风感冒。 但是呢，它却会来到一个引发你可能会自杀，哦，引发你会呃联系上其他的精神科心理问题，所以希望大家不要小看它，只要你觉得有这个可能，你一定要去求帮助，哦，一定要求帮助，找医生，啊，希望。 对大家能够有一些的帮助啊，所以我的重点是，及时就医啊。你我在说，信徒找牧者，还没有信的，你没有，你就去找辅导员啊。啊，希望给大家帮助啊，谢谢大家啊，耐心的跟我一起来一起学习，再见。